mamelani ke abantwana bam ne zanifundela ibali apha uzasincedisa inathi siyibhale phi kulaa tafile yethu ne mamela ke kukho izinja ezisixhenxe neekati ezimbini egadini zingaphi izilwanyana ezikhoyo zidibene uyivile okay masiphinde siyifunde inanantsi itshoko yakho uzasixalela kukho izinja ezisixhenxe neekati ezimbini egadini zingaphi izilwanyana ezikhoyo zidibene yisake sibhala ntoni osibhala oh, izilwanyana le ezibe zingaphi kuqala bezingaphi qala besisixhenxe usixhenxe ngubani ngu-seven sambhala phi very good bhala bhala mntase ehe ngoku kwathiwa zingaphezulu ezinye bezizintoni ezibe ziyi-seven ziikati iikati zingaphi ziyi-two sazibhala phi ke ikati zethu bhala iikati zakho ke Athi umbuzo wethu ke ngoku, zingaphi izilwanyana ezikhoyo egadini zidibene? Zingaphi? Zidibene. Zingaphi zidibene? Zingaphi zingaphi izinja? Ziyi-seven izinja. Iikati zingaphi? Ziyi-two. Zingaphi zonke zidibene? Zingaphi zonke zidibene asonge? Ziyi-nine. U-seven kaloku xa umdibanise two uthi wenza bani u-nine bhala ke bhuti u-nine uzambhala phi haha bhala ke mntasi ngeke uzazikwazela uzibhalela intonga yakhe good boy high five ngoku kusawubhala isivakalisi samantoni ke ngoku samanani ne sithini isivakalisi sethu samanani sithini bhala ke isivakalisi sethu samanani ehe Ah, senza kabi senza nine okay good boy high five mamela ke siza kwenza umsebenzi ofana nalo ezincwadini zethu ne uba uyafuna ungase ungahlala phantsi mntanam uba uyafuna ungasebenzisa iiblocks zakho ne kulaa msebenzi wakho ungasebenzisa iiblocks zakho emveni koba ugqibile ukwenza laa msebenzi wakho sizadlala igame ne Okay, saza nencwadi.